vaqtiki yer o'ziga xos zilzilaga tushsa va yer o'z yuklarin otib chiqarsa sening rabbing unga vahiy bergani uchundir o'sha kunda odamlar amallarini ko'rish uchun joylaridan guruh guruh bo'lib qo'zg'alurlar has kim zarra og'irligidan yaxshilik qilsa ham ve va kim zarra og'irligida yomonlik qilsa ham ko'radir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه وفي الآخرة حسنة إن وقنا عذاب وظهر أحمد يار الله 계세요? 쇼시다 쇼시다 쇼시다 내 계세요? 일단 자 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 자자 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 찍어 Allah akbar. Olmadan gidiyorsunuz. e qizim yo unga teginmagin yo bu hujjatku bu qizim bu shunchalik ham zarur ye juda juda zarur kerak bu bu dokument mehmonlar polshadan keladigan mehmonlar qabristonga kelganda buni yozdirib qolaman qizim mana qarachi mana bular kelsa hmm, yana yozdiramiz mana birgina kishi kelib yozdirib ketyapti mana ha endi buni ko'p kelishlarini kutmoqchiman kelsa mana bu yillarga yozdiramiz to'ldiramiz Xo'p. ha qizim ana men hujjatlarimni olib ketay qizim Xo'p. sen chizib tashlaysan olib ketmasam men yaxshimi ketdik qizim hayda Mustafa niye amni tabrikleyip ben dese boladık var. Dodike verdin mi pişinayında? Ondan ondan ondan oynan oynan oynan. Tagi netişken de gelin. Arka saçı cimelek beli getişken de gelin. Assalamu aleyküm benim benim asalim gitti ko. Yaxşı mısınız canım? <laughs> Mana mana mana mana mana mana. Mana. mana bu qabristonga general andersning armiyasidan 256 nafar sharsavlik ustyapti o'zbekiston zaminimizda shunaqa o'n keyin delegatsiyalar bor toshkent farg'ona buxoro ya'niki qashqadaryo tumanining e, galabuloq degan qishlog'ida bizga ma'lum bo'lgan galabuloq qishlog'ining atroflarida Yana, yana boshqadan bir noma'lum qabristonda aytyapti. E'tiboringizni uchun. Ha, <laughs> unda qabriston bu noma'lum qabriston yo'q, bitta galabla bitta qabriston. Assalomu aleyküm. Aleyküm yaxshimisiz? Soracağım sana. Siz bana şu adroblarda bu Galada bulaktan başka kabristan, Gulşan kabristan bilasizmi? Yo'q. Qanday qilib, qanday qilib. Qanday qilib. Bunday, yo'q, bilmayman. Yo'qmi, Yo'q, bu Ha, yaxshi, rahmat. não Numa volta, mangá. to'y bo'layotgan yerda to'y bo'layotgan yigitlar keling allohu akbar otasiz ham duo qiling yo'q oh. ot oyirsin deb duo qil yo'qda ot ot gapir oma sen ayt ovmendan otimiz aytsin allohu akbar deng allohu akbar qiling oyatimiz ayting aka uyaldi <laughs> aka nimaga qiziqasan bu yerda erta shahar boramiz mototsiklda motosikletle ketamiz ha mototsiklda shunday borib yana mototsiklda ana temirda qaytib kelayotganmiz ularni allohu akbar baba bu yotganlar kim bu yotganlar palyaklar deydi palyaklar ya'ni bu polsha halkının. larini polyaklar deydi qizim ular bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilda urush yillarida general vladislava e, andersenning soldatlari harbiylari askarlari mana shu yerda o'n uchtasi o'lgan bularning qizim o'lishiga sabab mana uzoq uzoqlardan kelishda sovuqdan o'lgan ochlikdan o'lgan bular shunday qiynalib o'lganda bular polyaklar bular shunday yo buni men ko'rmayapman qolibman bunga kimdir birov kelib ketgan qizim bunga ha agar buni bilib qo'yganimizda qizim kitobga yozdirib olardik kimligini bilardik vah bunday ay afsus attang bilmay ha, bilganimizda buni yozdirib olardik qizim aha hayra mansur uxlamang har ertaga aytib beraman bir bor ekan bir yo'q ekan bir shunday o'tgan zamonda bir amir temir degan bobomiz o'tgan amir temir bobomizning katta xotini xonim bo'lgan xonim bu juda chiroyli ayol bo'lgan Bibi bibixonim endi senga o'xshagan bir chiroyli bo'lgan Amir Temir Temur zamanı Mansurjon senga o'xshagan bir pahlavon, mard, jasur yigit bo'lgan. Amir Temur bobomiz. Nima xonim juda chiroyli, And Iこれからたましゃからからいいってばんだからからたましゃからいいって言うしけどからもなばeski vakta kurulganda. Nima? Bu darvoza deydi. Mana Samarqand darvozasi bo'lgan. Bu Amir Temur mezbonimizning darvozasi. Sendan Mansur so'raydi. Sen kimlarni ko'rding? Sen nima deysan? amir temur bobomizni yana kimlarni ko'rdingiz sen qara endi mana bu yerga qabristonga boryapmiz polyaklarni qabristonini yo qizim bu yerda ham bor ekan qibrnitishka o'zimizda qo'yganku shundan bor ekan assalomu alaykum yaxshimisiz salomatmi qo'ygan bizlarning qabristonlarga ham osgan ekan polshadan bitta palyachka kelgan qabristonni oqtarib izlab yuribdi palyaklar shu yerga yashaganda ular kelgan urush vaqti sigaret bergan boyagi kattalarga non qimmatchilik bo'lgan vaqti konfet berishgan chindobil chindobil deb kelgan ular shunaqa ichgan man tushunmaymanu eshitgan gapimda ikki ming yigirma birinchi yil avgust oyinikida yaxshi sizga ko'p kelar ekan a sulton suyagini xor qilmaydi degani shuda ha sulton suyagini xor qilmasdi bizlarga ham qani borsabdi yarimta ana polyaklarni qabristoni topilsa bizlarga past kelsa kelsa man sizni g'alla bilan jo'nataman kim bemalol keling u ham yaxshimi bobo yaxshi rahmat ha kasal bo'lib qolganlar hozir mayli ho'p sog' bo'ling بیمار کوچولو دن های کالی کودک تیلی کودک چقدر سیب شرایلیه من من من من من من من من من من من من من من من خانه من خانه

Положено, не гамса. Балан полный, тут положено. Пас полный. Подали Виктора. Assalomu alaykum. Alaykum. Xona onajon qalaysiz? Yaxshimisiz? yaxshi ey eson omonmisiz vaqtimiz ushmi charchamayapsizmi onaginimdan onajonimdan charchamayapsizmi qarilik davri bilan yaxshi qimirlab turibman yaxshi yashang yashang bir kun bo'lsa ham shu mm, polyaklarni mana meni uyimni oldida qabristondan boshqa ham qabristonlari bormi yo'qmi polyaklardan shunday bir bedarak qolib o'lgan joylarini eshitganmisiz білмәссің балам бір бір баба білгіш еді яқып баба дегіш еді соны енді қайерда шындай деп сұрамағанмын сұрасам есімнен шығып ма лекин ұллардан сұрасаңыз айтышы мүмкін ұлларға айтып кеткен әлбәтте шол менен анау жақсы ене рахмат сізге мәйлі сау болыңыз sog' bo'linglar deb surishtirib <clears throat> bolalardan so'rayin qani mayli so'rang sog' bo'ling salomat bo'ling rahmat Kabistan, Koyarlan kabistan. Bu neçe yıl, neçe yıldır bulan buna endi. Ee, karan özü köpçülüğü. Kabir mi? Bular ama. Aya. Kurantılovat kılayım mı? aile. وأرواحنا şad شاد بوسنا أنزل عليك وما أنزل من قبل وبالآخرة ميقون إليك ahireti yuqunun. Uleyke lehuda min rabbihim سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وما ربنا أتينا في الدنيا خسانة وفي الآخرة خسانة إنك غفار الله أكبر والله والله دي سلاوة andersenning polyak o'sha general bo'lganda shularni soldatlari bo'lgan shu o'lganlar bari kecha biz shaxsa bizlarda ham bo'ldi endi yega yo bu yerda jamoa ha bu yerga ham bo'lak qo'yilgan ekanda shunday ha shu yerlar ham bo'lganmi deyman a qiynatib ketyapti jer bo'lib jer bo'lib ketgan ekan haqiqatdan ham subjects. dada dada qabristonga bir begona mashin kelibdi mehmonlar kelganmi qan ha mehmonlar kelibdida kitobini yopib berayin qani Ne yaman erkeği yanmasa.